eguna. Eh, komentatu duenez, ba, laguna instituzioetik nator, bigotik, ez da? Eta hauten hasi gara proiektu horrekin, eta gara gara, baina benetan, ez da proiektu berri bat, da, beste proiektu baten guzapena, eta aurreko proiektua, eh, ez aurreko proiektua indakorak e, eh, omente bat siurte hasi ginen proiektu berri batekin, ez da? Bat, bat proiektua ditzen dena, eta ida, e, ikasle bakoitzak badauka dispositibo digitala eta dispositibo digital horrekin egiten dien e, eh, egiten dien ekintza dira, suposatzen da ekintxa ekintza berritzaileak, ez da? E, eta orduan, e, ekintza berritzaile batzuk sortu ziren, baina ekintza soltea. Orduan, ikusi genuen e, e, behartasuna, eguneok egiten diren ekintzak hoiek plazaratzea, kariatzea, beste ikaslei, gurasoi eta bat. Gozuan, eh, eh, ekintza berritzen behoiek sortu ziren batez ere ba, eh, dispositibo berriekin batean. Eta izan ziren, buktei errak, novelak digitalak, hainbat eta hainbat joku, eta Gainera, eh, unitate didaktikoekin eh, hasi ginen ez, ba, kompetentziak ido horietatik egin ziren orduan, nahi genuen hori nahi genuen horrekin lotzea, ez da? Orduan, zer eh, egin eh, genuen eh, ikasleak, beraien benetako protagonistak izatea bere eh, eziketa prozesuan. Eta horregaitik indartu behar genuen eakusketa edo leio eakusketa hori haiek izateko orokortu egin nahi nuen, orokortzea zer zen ba, debeatzi osoako azabaldu dugu. E, iakasle guztiek eta ikasle guztiek, DBHko iakasle eta ikasle guztiek eta e, e ikasgaiak e, parte hartzen dute. E, eta, e, parte hartzen dute eta nola partekatzen egunero klaseetan egiten diren prozesuak edo ekintzak berritzaileak eta hori e, partekatzea. Bai erben artean, bai beste maietaren artean, bai gurasuek ere batzuk etorri ziren. Ezta? Orduan, proiektuak egiten dena da, e, oso modu errez batez, ez dugu, ez dugu ezer eh, aparteko prestatzen, egune egiten dien proiektuak e, aurkezten dira, e, baina askotan haiek esposizioak edo e, partekatzean mm, ez dute bakarrik erakusten azken, azken emaitza erakusten eh, dute, bai, edo azaltzen dute nola izan den prozesu osoa zein akatsi izan dituzten eh, gainditzeko oztopoak eh, nola gainditu dituzten, askotan ere nola balotzen dien. Hau da, haiek benetako protagonistak izan behar dira eta horrela ikasi dutena aplikatzen dute. Eh? Eta oso importante dena haiei guztiei akusten diete. Eh? Hemen oso importantea da, iakalde guztiek, Eh, protagonistak ere izaten dira, baina protagonistak beste modu bat ez bakarrik eriagatze prozesuan baizik eta esaten dute eh, nola partekatu noi dago zuzen duta zenbat alde eta eta eta bat protagonistak non daude, non dia protagonistak bigune daude daude bi gune daude, badago gune presentziala eta gune virtuala. Gune presentziala zin da, gune presentziala da eh, ba, institutoko edo zein leku. Eh? Edo zein lekutan izan, izan daiteke. Izan daiteke gelatan, izan daiteke gimnazioan, eh, patioan, pasilloan, edo zein gelatan. Eta beho badago gune virtual oso importante bat, da egune egiten dien aste horretan zehar, e, proiektu hi den bitartean. Egun egiten diren ekintzak, bai web, web alde batean, edo bai web institutoko web horri aldean, bai e, Twitterrean, eh, zabaltzen da eta jakusten da. Eh. Hemen e, formatuak edo zein formatu izan daiteke. E, formatu guztiak, e, bai bideoak, e, dantzak, eh, eh ahosko itxaldiak, ipuin, ipuin, ipuin batzuk, ipuin interaktiboak, e, sarrera eman da azken emaitzak, ema, eh, azken finalak ematen dira, malabadeak edo zeinak izan daiteke. Eta horrela, pues, horrela, horrela egin ditugu bizaio dezberdin. Hm? Bizaio dezberdin egin ditugu horretan, e, balorazioa positibo izan da, eta bueno, espero dugu urrengo kurtsoako ez urrengo e, eh, pentsatuta daukagu egitea eta bultzatzea, indartzea eta hombre, eta hobetzea, eh? Eta horrekin ja ni pirula bete dira. e DMS ha conseguito che copia. Ah, vai. Un amuno speciale di Cagna filosofo Iracasleaere. Un amuno, un pilula, Ah, lo tengo fino alla fine. Solo 2 filule. Io ho sempre Un un istituto